bila sa motor tuh beli ini mak ngopi malam ya? deh mana enak kaki sana subuh yang tangan gelom nih Subuh liu pesan nelahang pipes si kaki nuduwen masih gelem. Eh, Wayan, Made, main ngopi malu. Sing, langsung kita ngopi. Dadang nyeneng yang ai kaki yang ngetangen gelamnya liwati sebenang tipis. Kudian, men ke rumah sakit subuh, kebalian subuh, sing masih seger di kaki. Bebangunnya mirip di kaki. Mirip subuh. Yang lakar loken di kaki malu mai aja ya, một chỉ mai. Ken Kengken ki, nyak melahan asalnya jani. Nah radian jemasi apa buin cai nyak sai sai tekun ngokin kaki jog seger rasane. Ki, Enggak na naik seger, pang buin nyidang ngegel. Ki dia nyelsel sing rusang lajah ngigal jai kaki nugas dia ngucerik cai anak mulo doang pidan kemudian suruh melajah bes demen cai tekan sepeda motor ajak membalik TV yang kakinya segar dia melar ben lajah ngigal jai kaki Namun kaki minyak ngajain dia. Lego pesan kena kaki ini, nih omong ya nento walo wireh kaki tua, asane singgeng ngidang kaki lakar buin ngigel. Ada gitu ki. Mulut saja gitu yan. Lamun cai nu demen buin melahan yang cai milu mekursus ngigel teken anak len. Timpal kakinya uling maluan, madekale radane marogadi di Jakarta. Subuh meklo gadi kaki sing nepukin iyo. Jani iyo ngadaan kursus tari jumah nih untuk apa lot rumah Pak KDC. E. Iyo mulo guru tari ane dua gadi. Perlu dia ngajak tekan iyo? Perlu pesan kaki maluan pepes ngigel ajak iyo. Iyo anak mulo sabar gadi tur ramah pesan. Oke, dan yang nyak belajar itu, lega kena kaki nih. Lega gadian, lega gadi. Permisi, Pak. Ada tamu, Tiang wayan Widiarte. Kakek tiangan dan tiang mai melayang ngigel. Oh, yang gitu wayan pedas nih bapak nengah swanda. Ilu nawang, bapak swanda itu timpal tiang ulipidan. Men genggen kabar nih kaki jenian. Sedih tiang pak, ikaki jenis sedak gelem sangat. Wih, tiang sedih masih ningan tuh yan. Maaf Bu, mirip yang mengganggu tarian Ibu Wau. Kreasi baru nih Kak. Tariane endo cuplikan oleh tarian ane pelajainya dengan murid-murid dini wayan tadi masih melajain uh, tariane endo. Bu ini ya, pina kesep dogenan murid-murid ane lenan pada tegel agar main. Tiang subuh mengkelau gati tu ngegel. Kakin tiangnya ngorang Pak Made anak saja guru guruane sabar itu ramah pesan pasti sejak itu. kadang jalan main buruk ngigal main tentang Lazarus ibu bisa ngajak ngigal tentang Lazarus lah seharian seharian nenek nyaduang lemo dadwe ane abisek tiwas ane lenan sugih gadi maka dadwe pada mati ane sugih mencelempung ke neraka ke borbor ban api ngendih murup ane tiwas menek ke suargan tur itu yo iya masuk ke reno selawas lawasnya. Tiang tuh nentain nggak satu buka gitu jadi gitu satuannya nah gitu sube Pak Made pedidi ane ngarap tur milih satuan tarian ini. Pak Made kaler dua saja guru tari ane dua pesan tiang nau melajah migel teken ye jadi apin je tiang wayahan tur kuangan pengalaman banding nang teken murid-muridnya ane lenan kadang kaki subuh ngorahin kaki setato demen kadi megahe ngajak iyo tariannya ane pelajaran tiang to pak made kaler pedidian nih ngai satuannya tawah pesan nyatuang dilemo daduo ane mati muah apa penadiannya sesubahnya ya mati sekewala lain gade tekan ajarannya ane tain dengah tiang kaki kengken melasannya yan saya mbak dogen asal matan kaki yan cek makito pulas dogen nah aman kita sare si mamaluki nah dom dom kadian tongosin kaki dini ah kengkeng kadan ban kaki ngorang nganging asane tusing jebuin makelo apa kaki maan mepunduh ngajak bayan di kuminene sayan pak sang pati nekahin kaki saya takut kena kaki nih geja kaki takut weaden semang saya jauh pare yang kaki ngalahin dia ngajak mengejang lakar sesidah-sidah karain kaki Wanto sebut tawang kaki nanging dikain-kainnya kaki melenawang cukup ke bantu dogen cerek-cerek aja kejang jadi latihannya depan untuk malu ben puan lakarado sekretari lakar nari di balai banjar nah inget nah jak mekejang pantuku kamu kadang jadi suka kini Udah bingung ya, Ben. Saya blogger bakat bebannya melajai. Mm-hmm. <laughs> Nih iya, Pak. Terusan, terusan Yan. Tiang melat melatih terus. Apakah dibakat yang gelang tarian ini? Mirip buat wayan menari itu perlu pesan. Sing gitu Yan. Untuk ranane selegati wayan melajah dumadak jauh lian selek tiange tiang dadi enggal dua mekelu kelo pasti bisa ajak mekejang ke irage marah-marane masih tuh sing bisa mai jangan ngopi malu terima kasih Pak Made Nah, saya bilang lagi anu minum biasa. sebuah lebih teken tiban tiang tuseng igel ibidan tiang melajah teken ikaki nanging tiang sebuah lantas med bakat tuseng ngajinin tiang kenyal kakin tiange ngajain tiang nugase tiang nucenik jani minab sebuah tiang kasep sangat sajan gelam kaki ini yan tuseng tawang tiang buin mau makepidan kaden yelah karnu hidup Sedih hatin bapun ningah unduk gelem kakin wayane. satu aneh Ajak tariannya aneh pelajaran tiang do. Paduh yan. Nah pedasin aja yan netu sengjelenan tekeni Lazarus dugasi yenu hidup yo tiwas pesan nanging disubani yo mati iyo nepukin sukerena di swargan sebaliknya anak sugih ne nepukin sengsara ke borbor ban api di neraka Duga si anak sugih ne ngedeolas tekeni Lazarus apa nggak nyelebang jeri jene diyehe tur ngetisin ke di ditu mare tawange tu sing ada anak ngidang tuun uli wargan ke neraka iwadin menek uli neraka ke swargan ia masih mapangideh apa ngade anak ni subuh mati tuun pada ngurahin keluargane apa yang je ngelidin api neraka nento nanging masih tu si nyidang yang kena kena hang bape pasti pada kawitan bape ini masih lakar ngurahin bape buka gitu umpamine yo tuun pada tur ngomong tekian bape satu melah pesan, sekewala dua satu, Terus yang lebihan tekan tuh. Ya orang gitu tadi masih itu mulai satu Nanging anaknya ane mesadua itu sing jelenan degen ide sang yang Yesus aneka utus ban ide sang yang widiwase tur ngajain sekancan manusane apang mekejang nawang sire sejatini desang yang idulase apa penadin iragane yang iraga sebelum mati kengken carane apang hidup iragane bisa ngeliangan ide mirip mare-marene pepes gati wayan ngenehang soal kematian Mudiang gitu yang tiang ajak mengejang melet mertanin kaki Tiangnya. keluarga Tiangnya sesedahan bahan ngupekarain yo yang yo subeng lain pasti keluarga wayane lakar ngupekarain yo sakiwale cukup ke bantu dogen Mudiang pada nih. Ikaki nyangat tangkin gelam nih. Asane sing jebian makle dakat ajak juma. Yan sebelum mat kati kaki pedidih suka malu dongosin di kaki nayan cukup ke banan todoken wayan Tutur tuturin ya kaki apa ane pelajarin ai Indonesia? apa ki sepak kalere apa pelajarin yang? oh kaki Horrain kaki yang. tiang tuh sing pati bisa ki ceritanya tiang dari malaikat dia ngajak anak tiwas pesan. Dur ngeberang yo ke suargan. Didu ya stado ke piara. Stado ke terus nain. Dur didu yo kalau nongol selawas selawas nain. Wayan, orang oh, jadi yang udang tiang jadi kaki. Mai jemulian malu yang. Kayan. Menkengken ikaki janian. Sangat gati gelemnya pak. Mirip ya lakar ngalain di petangnya jani. Kudang tiang jani ya pak. Napi ini patut laksana yang tiang. Yan, tusen ya ada ni patut kelaksana yang buin. Wireh aturane sujati sube ka aturang. Nanging tidong je wayan, keluargan wayan. yuadin bapuan yang aturang. Aturan ane sujati lan Paripurnanto ento tusing jelen tekian ido sang yang Yesus. Ane subuh kautus bani ido yang widiwasa lan ido subuh nyerahang urip idane Duga se ide sede ide ngilangang sekancan dosan iragane selawas-lawasne tawangyan irago tusing jeng aturang nanging irago nampi aturan itu ulik dosa yang widiwase Ide ngampurang sekancan dosan iragane tur ulianto ke kelugro parek lan ngiring ide selawas-lawasnya patuh buka ilasarus nanging kagen tiangnya mirip latar ngalahin tiang di petang jani ide sang yang Yesus suba ngalahang sang pati buen telune ide buen nyeneng sang pati tusing bisa nguasain ide tusing idang nguasain anaknya yang suba kebebasan bahan ide Irage tadi ngestawa tekan ide sang yang Yesus mapinunas apa nge ide ledang nyegerang kakin iwayani tiang tuseng sing resep Tu sing perlu tiang wayan aturane ento subo ke aturan dugase irage nu medose ide sang yang Yesus Subo Sede Pebuat Irage Ida ane nanggung hukuman mati Ane patut tanggung irage Ulian tingkah pola iragane ane jele Iwaden dosan dosan iragane Dadene ulian sedan ida sang yang Yesus Kristus Irage yang ban ide sang yang widiwase ane arsayang ide jani tuah apa nge irage nampi pengampuran ento tur ngaturang tersenan iragane teken ide sang yang Yesus ide ngandike eh hana ane kenjel ulian negen teteganan bat mai jesik tiangi tiang lakar mang pererenan teken ragane nah jani perlu bapak ngesta wayang kakin wayane dia menciang jani pak tuah percaya dogen nah jani tiang ke ngestawa buat kakin wayang Duh ratusan yang widiwasa titiang ngaturang semua ageng santukan iratu sampun maiceyang sih kapitresnan sanai kelintang ageng ring titiang titiang matur suksme santukan palunggu iratu meragawidi sane makuasa nenten wenten sane luwihan ring palunggu iratu semalihe iratu ngawonang sekancan penyakit miwah pati titiang nunas ledang je palunggu iratu nyegerang kakin iwayane puniki sahe nguwaliang kakerengan awak ipune titiang nuna sering sejroning para ide Yesus Kristus amin Tuah amun dogen amun dogen sube uno kento jani sube ada di tangan ide yang Yesus irage bisa nganelang kuasa lanseh kapi tresnani dane apa ngemiare irage apa ne patut ganin tiang jani tuah kemu mulih tur temusin kakini ya ingetang kayang dino sukre jam itu petene lakar ado pentas tari ane nganggon tema tunggal unuk ide yang Yesus Wayan pasti lakar demen mau balik. yang lakar tekel. Kelija beli, toy kaki. Kaki? Ulasnya kaki mekelo, mepunduh ngajak cairan. Tisengke ngona tine yan kaken wayane jak seger prajani. Segerana sana bayuni jani padang akan subuh liwat yan. Dia sayang Yesus nih gerang. Apa? Pak Made kaler ngorahan, matur tekan ide yang widi, tur nunas, mangdo ide nyegerang ikaki. Nah jani ikaki subuh seger. Lega pesan kena tiaman ketemu bukan japa tengah Made kaler, legar sangat kena tiangi, ban tiang mampu pesu, tur mebalik ngajak cucun tiangi, dipetengin nih. Gede pesan utang budin tiangi tekening made, Subuh tawang tiang, megenep pesan, pitulungan madene teken keluarga tiangi. jadi itu Pak Nengah. Entut tusing je ulian tiang. Entut tuah sih pas wecan itu sang yang Yesus. dua ide nih kuasa nyegerang pak nengah. Tur ngerahayuang pak nengah. Apa nih tuh terang merintu? Pedasang je tarian nene pak nengah. Mirip ulian tarian nene pak nengah bisa ngeresep apa nih maksudang tiang. kone para malaikat aneka utus uli swargan ngayahin ide yang Yesus dugas ide kegodo ban rajan setane di padang gurun sesubane Yohanes kejuk tur kepangkeng ide yang Yesus lantas lungo ke wewengkon Galilea buat mi darta yang orto rahayu untuk pemerintahan Ida sang Sangyang Widiwasa. Sedak Ida yang Yesus memargi di sisin Danu Galiliani, Ida nyingakin Simon muah nyamane Andreas. Ia maka dadua sedekan mencar di danune ento. Wireh pangupa jiwane dadi bendego yang Yesus lantas ngandike teken iya maijo tututin guru cening lakar dadiang guru utusan buat nadiang anake mekejang murid gurune lantas prajani ia maka dadwa ngalahin pencarne laut ngiring ide sesubani ento Ido yang Yesus ngelanturan pemargin idane kokoto kepernaun buat mi darta yang orto rahayu tur ido yang Yesus liu nyegerang anak ane nanang sakit magenep mualiu nulung setan. Thank you. oleh melah pesan tarian itu tiang melet pesan pangliunan nawan tentang ido yang Yesus ani subuh nyegerang tiang